Тіма, сьогодні наша тема буде техніка, яка в нас є в побуті. І твоє завдання прочитати зараз назви предметів, які тут зображені, і сказати, для чого використовується ну, кожен із цих приводів. Праска. А для чого вона використовується праска? Гладить. Так. Пиво. Сос. Для чого використовується? Щоб е, чистити коло. Угу. Усім вітання! З вами канал Розвиток дитини і я, Людмила Шелестова, автор методики розвивальне читання для дошкільнят, яка протягом 20 років впроваджується в практику роботи дошкільних навчальних закладів України. Сьогодні на занятті ми з тімою поговоримо про технічні засоби, якими ми з вами користуємося в побуті. Тіма розкаже про те, який пристрій для чого використовується. Ну і звісно, будемо читати слова, словосполучення, речення та тексти. А на кінець заняття, як завжди, почитаємо трішки справ справжню книжку. Покривши трої, для вугання, музики, магнітофон ходить. Ходить. Радіо ходить. Угу. Не входить. Значить, той, який не входить, ми просто вводимо олівцем. Да? Він зайвий в цьому ряду. Потужний контенсіонер. Потужний це коли сильно обігріває. Зручний Шестеро. Тостер. Що таке тостер? Він робить грінки. Грінки, так. Давай, читай і знайди, будь ласка, речення до кожного малюночка. Слонення вирішило від ремонтувати телефон. Так, правильно. І наступне завдання наше треба прочитати загадки, відгадати їх і намалювати відгадки. Через поле і лісок подається голосок. Він біжить по проводах скажеш тут, а що ти там. Телефон. Телефон. Так. Ти ж знаєш, да, що є зв'язок телефонний, який якби, працює за допомогою кабелів. Да, кабельних мереж. Я зараз продовжимо читати наші історії про піратів. Кожен пірат почав вигадувати, як він тепер красиво житиме аж раптом крізь до С. Х. Схли. Плування. Схлипування. Угу. Підпаль мою. Угу. Сидів дев'ятий вал. Він гірко ридав. Про що ти прочитав? А ще про розмову піратів. Про що вони говорили? Про скарби. Добре, ну далі я тобі дочитаю. Що це з тобою, Вали? Адже радіти треба. З якої то причини радіти, тепер доведеться намисто носити, будинок купляти та за обідом виделкою та ножем користуватися. Хіба це життя? А хто на морях розбої чинитиме, хто судно грабуватиме? Як собі знаєте, а я з того скарбу навіть ламаного шеляга не візьму. Пірати засипали яму землею, поряд прилаштували свій скарб, адже піратам так і годиться скарби на безлюдних островах закопувати. Якщо хочете дізнатися більше про навчання читання дошкільнят, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, і нехай навчання приносить радість.